bana yobaz derler Böyle olmaz derler Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler biz Müslümanız düşüncemiz hüsnü zandır Bak istediğin güçle saldır Biz Rabbe müptelayız İşimde Allah, dilimde Allah Zikrimde Allah, fikrimde Allah Aklımda Allah, aşkımda Allah Aslımda Allah, kanımda Allah Hasbi Rabbi Cellallah davet Nefse ikamet hem de tek çare Allah Allah Bu hayat imtihan şeytandan intikam Sayısız iltifat Allah Allah Güvendiğin dağlara kar yağar bak ancak Allah asla seni satmaz Düşünce kalkmalısın şükürle kalmalısın Desin hep kalp atışın Allah Allah Günahla esti estiyerler daha gençsin derler Bu hayat basamakları çürük merdivenler Senden bir istirham devamlı istiğfar Gereken irtibat Allah Allah İşimde Allah ilimde Allah Zikrimde Allah Fikrimde Allah Aklımda Allah Aşkımda Allah Aslımda Allah Kanımda Allah Hasbi Rabbi Cellallah